Sveiki! Sveiki! Nu, nu, kas uz sirds? Neko, bet parādā atnāca. Beidzot brauc gai. Nu kā taču derējām? Pierādīja. Nu, es parādā. Nu jā, taču noreiz vēl kaut krastenis teica, tu pie saviem vārdiem paliec, ko davai, ja pierādīs. Nu, tad dod es parādu. Nu jau man jādod. A, kam jādod? Jums jau jādod. Kāpēc? Jūs jau, jūs jau teicāt, ka, ka tas ir nobirums. Ka, ka tā nav estakāda, ka tur drīkst stāvēt. Jā. Kas tas ir estakāda? Nu, paskatieties, skatieties, notiek, kas ir rakstīts. Tilts, kas tas ir tilts? Nu, neiet, neiet runa tas par tiltu, iet runa gāja pa estakādu. Nu, teiksim, tas ir, nu, saksim ar to, kas ir tilts. Iet pāri upe, ja? jā? Kas ir viadukts? Nu, kas... Tā ir tāpat estakāda. Nu, tas ir pāri ceļai, iet, jā, pareizi. Jā. A, kas tas ir pārvārds? Nu, no. nē, runa, iet, runa gāja pa estakādu. Pa dzelzceļu, pareizi? Nē, jūs sakat, ko mēs pārkāpjam, ja? No nu jā. Stāvot tur. Tur ir estakāde. Nu, ko? Kas tas ir estakāde? Es taču, es taču teicu, re, kur Latvijas... ir rakstīt estakāde. Jā. Noteikumi. Uz tiltiem, uz tiltiem Nē, estakāde. estakāde ir noteikums rakstīts. Protams, kad ir rakstīts. A, ja nav? Kā nav? Nu, jūs izlasīt noteikumu. Nu, jā. Kas tur ir rakstīts? Tilts, e. pārvalds un... Estakāde. estakāda. Kas tas ir estakāda? Nu, kas tas ir? Es jums nolasīju Nu. Latvijas tiltu, tā iedeva atbildi. Ko viņi iedod atbildi? Te Viņi iedod atbildi, ka jebkuru, teiksim, piebraucumu ceļu skaitas kā Nē, tilts. tā ir ja? nobraukšana un uzbraukšana uz tilta. Ja viņš atrodas gaisa, uz pama, a, tas ir atrodas uz pamatiem. Saprot, tas ir zeme. Nu, kā varētu būt? Teiksim, estakāda tas ir. Kas tas ir estakāda? Дядя Петя, ты дурак? Kas tas ir estakāda? Tu tikko izlasīji. Estakāda. Nu, estakāda, tas ir vienkārši ceļš, saprot. Tas ir estakāda. Да что ты, черт побери, такое несешь? Tātad, tātad Ņemot- pa vārdiem jūs neat, ne, neatbildat par saviem un um, Jūs man neuzskatāt, ka pa... nepierādīja- Es, jūs man nepierādīja, ja? Nē, nē. Labi. Jūs sakat, stilta nedrīkst stāvēt. Jā. Uz, e par estikādu. Tur, tur jūs stāvēt uz estikādas. Es saku, tilta estikādas, kā likumā rakstīts. Tilts estikādas ceļu pārvads un zem tiem. Pareizi. Jā, jūs gribat, gaujas 15. Rakstiskā lieta. Lūdzu, nu, rakst. Redzat, tik priecīgs bija, ka nu tuliņ, tu, tu, tu tik iedos sotaku tuliņ kāds. Nu, redzat, tomēr jums nav taisnība, uzreiz atpakaļ gaita ieslēdzēt. Tas Pirmkārt, tas būs sotak, tas bija kā joks. Ja? Bet nu, tas à, kā bija nu, kā joks. Ar roku priekšām sniedzēt arī kā joku. Nu, tāpēc, ka jūs, nu, a, ko tu nepaspēji? Uz krasta ielas teicāt, tu pie saviem, pa saviem vārdiem atbild. Nu, Paliekam spēkā, es saku, jā, protams. Kāpēc atteicas? Kas? Kāpēc atteicas? Es neteicu, es uz krasta ielas pat pateicu, saku, protams, paliek spēkā. Un lūdzu, jā. attaisam grāmatu. Un pie... Pagaidiet, nu, paskati savu YouTube. Es saku, nodaram, jūs sakat, nē, ī, un aizbrauc. Nu, ko? Vai ne tā bija? Nē. <laughs> Es teicu, kur es pēc tam atradīšu. Redz, tomēr, ja grib, tad visu nu, var, var atrast. atradīšu. Nu, bet uz krasta ielas tam jā? es teicu, nu, jā, labi, protams, davai, no, nu, turpinam. Protams, jā? Jā. Tu neteici to. Kungs, bet tas... Paliet, es jums pierādīšu. Bet par to, ko mēs sarunājām pagājušajā reizē, ja? Jā. Jūs gatavi? Par ko? Derēt? Nu par, <laughs> par e, e, to uzbērumu? Davai! Jā. Davai. Kur ir atb... CSDD grāmatiņa atvera? Nu, varam, kur jums mašīna? Varam aiziet uzreiz apskatīt. Nu, jā. Te var ilgi diskutēt. Vēl tāds pēdējais jautājums. Jūs tur arī teicāt uz krastielas, kad e, reidā, kad ir jābūt divas ekipāžas, divas mašīnas un četri cilvēki. Jā, Kāpēc jūs trietā stāvat? A viens aizgāja pačurēt. Pačurēt? Jāsā mūsā ram, ran, ran, vaļā ran, ran, vaļā ran. Neatstāj šansā mūsā ram, ran, ran, vaļā ran, ran, vaļā ran. Neatstāj šansā. Pačerēt? Četras reizes, ka es braucu, stājos tur. Tajā vietā. Pēdējā reize rekurs stāvēja kolēģis. Arī trietā. Varbūt ir žēl. Un aizbraucu trietā. Ar divām mašīnām. Ceturtais aizskrēja droši vien centrāla tirgu čurā aizbrauc pakaļ. Kāda jums, ot, kāda jums starpība, uz kur viņš aizgāja? Ot, gribas pieču, tā uzraksti rakstiskā veidā uz galvas 15. Nu,